شباب دلوقتي انا محظوظ محظوظ محظوظ وانا محظوظ كل ده حظ المواد المخلة الحتة كلها متقفلة من الجنون شكلها قفل الحتة كلها من الجنون عشان مفيش أي حد يقرب من هنا Mira. ده المكان كله مختلف ايوه خلي المكان كله متأمن كده هنا احطه فين؟ لا احطه هنا احسن اخلي الحتة كلها هنا قربها شوية خليها تقرب أعمل كده خليها تقرب خليها أيوة كده أيوة كده عشان يكون الحتة كلها متأمنة إيه رأيكم؟ فين انا قمت عامل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا كده المكان كله مية كده كويس مفيش أي حد هيجي هنا عشان أنا حطيت جنود في كل حتة بس هيلا السلام عاوز ألعب الكوس الجامد ايه ده بس كده خلاص يعني بقى كده ما كنا مستريين والله جنودي جامدين جامدين جامدين الجنون مش اي حد هيقدر يوقفني من النهارده عشان انا اقوى بس والله مش اي حد هيقدر يكسب علي والله بكسب كل مره طالبا لعبت الدور ده هنا عايز تاني بس والله ايه شايف كل ده شكله يا نهاري ده بينقص هلس كله مسترجين عندكم كده اما الجد ده هلس العملاق لا لكن نقصته هلس كده ولا مسترجين بس هلس الذئب ده بيخلص حلو حلو حلو المفتريين واحد تلاتين مفتريين وخروج والله بكسر بكسب والله التلج ده كل كل حتة التلج التلج ده بتاع التلج والله ده بيروح كل حتة بيأدي قصة كل حاجة والله حتى بيجيبه من بعيد يجيب هنا والله بيجيب بضربة واحدة الجنود كلهم يا لهوي كده الوضع للأس يبي موزرم موزرم موزرم موزرم موزرم ايه بني ادم يلا يلا يلا يلا ادم ايه يا عم ده هرجع ورا مقص يا خراسي هرجع ورا اوه التاني الورق وانا بقص يبقى انا كسبت مسافر تلاتة ماشي وي وي اوه والله يعني بختار الماب كله انا الاخضر وهو الله يا هلا شكله يكس بس المشكلة مشكلة ازاي هو عنده زي الواد اللي بالشاكوش ده ماشي آه. ايه مش عارف الشغل ده Mia Mia. وعمل على that. اوبا كسبت في ثواني فيكتوري